Um, I know you asked me to come here tonight to discuss a topic. Uh, you asked me what's something that stands out. And um, immediately I said, you know, be, you're like, be something. I'm like, be fearless. So um, I'm excited to talk about this topic tonight with you guys. Cynthia nos está diciendo que está muy contenta. Uh, are you going to translate as I go along? Yes. Eh, eh, eh está diciendo ella que estaba muy contenta cuando le hice la invitación para comenzar el programa de motivación y eh, emprendimiento y le pregunté yo qué es lo que tú quisieras hablar y ella, inmediatamente sus ojos se levantaron y dijo, no tengas miedo. Be Fearless. Entonces, este, ese título nos va a hablar el día de hoy como un plan de motivación para las personas que estamos trabajando en Novatec. Es un honor tener a Cintia con nosotros el día de hoy. Uh, so when I tend to coach or, or give advice or talk on topics, I like to talk about things that I think not only apply to um, business, but apply to our, our personal lives and relationships as well. Eh, Cintia dice que cuando ella va a hablar, quiere hablar también no solamente asuntos que tengan que ver con negocios, sino también que tengan que ver con relaciones con personas. And one of the things that I think is uh, important for us to talk about in, in this topic of being fearless is, you know, I want people to recognize and understand what fear can sometimes do to your motivation and your dreams and your visions. Una de las cosas que yo quiero hablar esta noche es, quiero decirles que el miedo muchas veces puede influenciar fuertemente en tu familia o en tus negocios. You know, we, we spend life sometimes making decisions and we're not born with a set of instructions. Eh, muchas veces este, nosotros nos demoramos en tomar decisiones. No nacimos con esa habilidad para tomar decisiones. But sometimes the fear of making the wrong decision or taking the wrong steps can actually block you from making the right ones. Pero muchas veces tener miedo a tomar decisiones equivocadas o correctas pueden bloquearte a comenzar a hacer algo importante. Now we've all been kids, we've all been teenagers, adults in relationships, outside of relationships, at work, friends, and most of us, if not all of us here, have made some decisions we wish we would have done differently. Eh, todos nosotros hemos sido niños, hemos sido adolescentes, y posiblemente ahora somos adultos y seguramente mirando para atrás con nuestros amigos y todas las cosas que hemos decidido, ahora pensamos que podríamos haber tomado otro tipo de decisiones. But I still decisions we regret the most are the ones that Lo, que sí es importante saber que las decisiones siempre nos van a dar algún camino que vamos a tomar. You how many times have you uh, looked at an opportunity and decided not to try it? Muchas veces has visto una oportunidad y has decidido no tomarlo. Or meet somebody that you're interested in, but you're too scared to, to say hi. O alguna persona, por ejemplo, que estaba interesada en decirte hola y tú simplemente te limitaste. And then you look back later and think, oh, I should have taken that opportunity. It, turned out so well. Or you know what? I should have given that person a chance. Um, maybe my life would have turned out differently. Y mirando para atrás dices, uy, haber tomado esa decisión o haberle dado a esa persona este, una oportunidad más y no lo hice. I don't believe in living a life with regret. Um, everything we do is a decision that we take at that moment. Sometimes it's the right one, sometimes it's not. But you no. cannot live through a life of regretting the decisions or choices that you made. no creo que deberíamos estar constantemente arrepintiéndonos por las decisiones que hemos hecho. Recordemos que las decisiones que tomamos en ese momento fueron importantes para ese momento y debemos continuar eh, tomando decisiones. in the same I, look at fear the same way as well. Fear has no place in anybody's life. We weren't on this earth to be fearful. Lo importante aquí es no eh, tomar, eh, er, o sea, no arrepentirse de las situaciones pasadas. Lo importante es que, que comenzar a pensar que hay oportunidades otra vez. Sentirse yeah, como oportunidades otra vez. A little bit Yeah. So Sorry. for those of you who know me, um, you, you, might know that you know I'm a, I'm a, I'm a reverend. So I'm also a very spiritual person. Soy una persona muy espiritual, como ustedes ya me conocen. And you know, I I I like to say that you know if you know who your your father is, if you know who's got your back. What is, what, what is there that you cannot do? Si tú conoces a tus padres y miras qué es lo que ellos han hecho, pregúntate <laughs> qué es lo que tú no puedes hacer. Like uh, for for example, I uh, you know my pastor likes to tell this story because his father was um, the football coach at the high school that he went to. Tengo una un amigo que su papá era un entrenador de fútbol que fueron a la escuela juntos. And all the kids in school used to pick on him until they found out that his father was the football coach in, in the school. And all of a sudden, they started showing him all this respect. And it made him feel so proud and so good to know that, you know what, no one's going to mess with me because my dad's the football coach. Muchos, muchos chicos comenzaron a darse cuenta que él era el hijo del, del entrenador y seguramente él comenzó a pensar de que no, nadie iba a involucrarse de alguna manera con él o hacer alguna cosa inadecuada porque él era el hijo del entrenador. Vamos a tomar un paso más adelante. Ahora Dios es tu padre. ¿Quién va a meterse con quién va a meterse con él o contigo que eres su hijo? knowing that you are a child of God. No, nadie más que tú que él. So if somebody can walk around a school campus feeling that big because their father is a football coach, you can walk through life, business, personal relationships, knowing that this is who has your back. Si tú en la escuela puedes sentirte bien siendo el hijo del del entrenador y, puedes caminar tranquilo y nadie se va a meter contigo porque tú eres el entrenador. Imagínate lo que tú puedes hacer si Dios es tu padre y caminas en tus negocios, en tu vida, en tus relaciones, en, en tu diario vivir. And who so much of the burden and the fear and everything that you worry about just disappears. En ese momento, boom, todas las cosas que estaban haciéndote sentir miedo van a desaparecer. Now, I don't want to confuse fear with caution. No, no, no te confundas cuando yo digo miedo con tener cuidado. All right. I think it's important to have an air of caution about you, eh. um, to be very discerning and to examine things. Es importante tener, ser capcioso o tener cuidado y estar analizando las cosas siempre antes de tomar una decisión. And there's a big difference between checking something out, being cautious about it, and investigating it to know whether or not it's the right decision for you and just being afraid to, to try it at all. Son, son dos cosas distintas, analizar las cosas porque tenemos cuidado, analizarlas porque hay algo importante allí que yo puedo encontrar a tener miedo. Life is about a series of decisions. Este, la vida es, un, es más o menos eh, una serie de decisiones, pasos para tomar decisiones. But at any given day, any given Pero cada minuto, puede ser incluso cada segundo, tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida. You're not happy in a relationship, you're not happy in a job, you're not happy with your current financial situation, do something about it. Si no estás feliz en tu, en tu hogar, si no estás feliz en tu trabajo, si no estás feliz en tu negocio, haz, haz algo inmediatamente. One thing I, I cannot tolerate or um, one of the mindsets I try to change the most when I'm talking to either friends or family or, or business associates or people who just want to learn more about what it is that we do is not making excuses. Una de las cosas que yo trato de hacer en mis conversaciones con personas, en mis conversaciones en mis negocios, eh, con mi familia, es que no presentes excusas. You can't blame others for your decisions. No puedes este, este, poner la responsabilidad en otros por tus decisiones. because you're the one who is given your life to live, not them. Eh, debes saber que tú eres el que le das a tu vida la forma que quieres vivir y no los otros. You know, oftentimes I hear, um, well, you know, I'm, I'm married to, to Eddie Pettion, who's also the CEO of our company. Uh, we decided collectively to, to form a business together. Este, muchas veces he escuchado y todo el mundo sabe que estoy casado con, con Eddie eh, y hemos decidido juntos hacer o tomar o hacer un negocio. And uh, Estamos juntos. And from day one, we've always done everything together. En cada cosa que hacemos, vamos a estar siempre juntos. If a bad decision was made, it was our bad decision. Si hemos hecho alguna decisión inadecuada, mala, es nuestra mala decisión. All right, in the same token, I can't blame him for things that we decided to do, and he can't blame me. Because all decisions that you make in life, guys, people may influence your, your choices, but at the end of the day, it's your decision to do something or not. Ah, si yo cometo un error o ella comete un error, este, o él comete un error, no vamos a acusarnos. Este, ustedes tienen que entender que cada uno hace sus decisiones y no podemos estar echando la culpa a los demás por nuestras decisiones. You know, people fear a lot of things. They fear not having money. They fear maybe not having food. They fear not being uh, attractive enough or, you know, uh, fortunate enough or smart enough. but it, it, it's it's all it's all nonsense. It's all smokes and mirrors. These are just fear and doubt that we put in ourselves or others attempt to put in us in order to diminish our capacity. Es importante saber que las influencias de los otros no deben afectar sobre ti. Es normal que muchas veces tenemos miedo a la comida, miedo al, al negocio, miedo a invertir, miedo a que son, no somos muy guapos, Eh, miedo muchas cosas. Al final son cosas que solamente son eh, como humo que hemos puesto en nuestras vidas, que no son importantes. You have to be comfortable sometimes just doing things that you're uncomfortable doing. Eh, a veces tienes que estar, sentirte bien haciendo cosas que no necesariamente te, este, te, dan placer, pero debes sentirte bien haciendo las cosas que normalmente no son buenas o aparentemente buenas. I'll give you a perfect example. Por ejemplo, when I was a kid, I joined uh, Girl Scouts. Okay? That's what we did back in the 70s. cuando, <laughs> cuando, yo era jovencita, este, me uní a los Scouts. Por allá por los años 70. And, you know, as one of the jobs or, you know, responsibilities of a, a, Girl Scout is to, you know, sell cookies to help raise money for the Girl Scouts. Eh, una de las responsabilidades que tienen que hacer es vender galletas para poder este, tener fondos para los Boy Scouts. So back then we didn't have social media and, and, and all that. You had to go door to door to your neighbors' houses and ask them to buy cookies from you. En ese tiempo no teníamos teléfono ni tampoco redes sociales. Teníamos que ir de puerta en puerta a poder ofrecer nuestros cookies para poder venderlos. The very first house I went to, I rang the doorbell. The lady answered the door and told me, no, thank you. She wasn't interested and closed the door. Eh, la primera puerta que yo toqué, el timbre, la señora salió y me dijo, no estoy interesada, y ella cerró la puerta. I immediately went home, gave the sheet to my parents, told them to take it to work and go sell the cookies for me. <laughs> le, dije a mis padres, aquí están tus cookies, lleven ustedes al trabajo y véndalo por mí, pero yo no voy a vender ni uno más. Now, you know what what's the lesson to learn from that i actually they actually sold a bunch of cookies i got all these awards i didn't even deserve because my parents took care of this en realidad qué cosa he aprendido de eso en realidad mis padres vendieron muchísimos cookies y yo no tuve que ni siquiera preocuparme de eso so what, what's the lesson to learn from that well one i didn't necessarily quit just found another way to achieve my goal. En realidad, lo que he aprendido de aquí es que no realmente dejé las ventas, sino que busqué una manera distinta de hacer las ventas a través de otro medio. But I did allow fear to keep me from continuing. En realidad, yo sentía mucho miedo para poder continuar. Eso sí lo sentí. And that's going to happen, right? You're going to have fearful moments and frightful moments where you, you can't quite push yourself to do it at, at that time. En realidad tú vas a sentir eso permanentemente, en diferentes momentos vas a sentir miedo y ese miedo vas a sentirlo permanentemente y eso tienes que reconocerlo. What's important to remember at that time? Es importante What's important to remember ese, is that it's momento. okay to fail. Excuse me. It's okay to fail. Es, es, es correcto. It's, it's okay to fail. Es, es correcto caer o, o fallar. But more importantly, find people that can help you. Pero lo más importante es buscar personas que te ayuden. I'm not saying we can do everything on our own. There's a lot we can do on our own that we don't even try. But it is so important to surround yourself with people that can help you. Yo reconozco que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, pero hay algo importante que tú tienes que hacer, es reconocer que también tienes que rodearte de personas que te puedan ayudar. you know, maybe you can't afford to go to, to college. De repente tú no puedes pagarte tu universidad. Watch videos on YouTube for free. Mira videos cómo pueden hacer este, cómo puedes hacer para poder este, este estudiar o ir a la escuela. You have friends that are doctors, friends that are teachers, friends that are accountants, friends that are mechanics. how many of you guys, if you think about just even your neighbors your friends, all the different things that they're good at in life that you maybe aren't aware of. These are our teachers, our families. Mira videos donde hay personas que son médicos, son ingenieros, son contadores. Mira cuál es la experiencia de ellos. De repente conociendo, vas a conocer muchas realidades que están alrededor tuyo. No te olvides que al lado de tus vecinos puede haber experiencias muy importantes de las cuales tú puedes aprender. So not being able to attend school formally to me is nonsense. Some of the smartest people I know didn't finish school. Eh, no es necesariamente eh, importante que tú vayas a la escuela formalmente y termines tu universidad. Por ejemplo, yo no he terminado la escuela. And I've, I've learned the most in life from them because they don't teach you necessarily in school and in books the life lessons that you need to succeed. Normalmente en la universidad no te van a enseñar cosas que la vida te va a enseñar. Y ella dice, yo aprendí muchas cosas en el diario vivir. You surround yourselves in communities like this one. Like, you, you know, one, one, one thing I find uh, interesting with, with Zooms that we do often as, as business leaders, um, like myself and, and Boris, you have a lot of people in this room right now Um, but how much do we know about who's here? Una cosa interesante. And what their interests are and what their goals are. Una cosa importante que he aprendido es este, rodearme de personas como esta comunidad, por ejemplo, donde ustedes están presentes aquí, y les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen cuál eh, o qué situaciones han pasado los que están presentes en esta comunidad, por ejemplo? like i would i would encourage everybody here you've got almost 50 people in the room including ourselves um, but i would encourage everybody here to reach out to you let them know what your goals are what your interests are why you joined the meeting and start to connect more Yo voy a, este, estamos como 50 en este, en este Zoom, yo les voy a este, inducir a ustedes y, animar a que por favor se conecten entre ustedes y puedan ver las experiencias y comenzar a conocerse uno con otros. I, I, I'm a true and honest believer that your success is based on the connections and the networks that you build. Mira, no estoy realmente seguro que tu, que tu éxito vaya a tener algún éxito porque tú estás haciéndolo solo, sino por las conexiones que tienes con personas con quienes tú te relacionas. You want to be successful, find a team of successful people, make friends with them, and start to work together. Es importante tener relaciones con otros y comenzar a hacer este, conexiones y trabajar juntos. You'll be amazed at what doors begin to open up for you um, because things that you normally know on your own, somebody else you're in connection with knows and is able to share it with you. Tú no te imaginas las puertas que se van a abrir cuando tú te, te establezcas eh, conexiones con otras personas y vas a ver que ellos mismos te van a abrir puertas en otros lugares, en lugares donde tú ni siquiera imaginabas. In the same token, close the door on anybody who's negative in your life. Es importante hablar de este en este punto también. Cierra las puertas a aquellas personas negativas que no te ayudan en nada en tu vida. I'm I'm not a believer that people want to actually see you fail. I just think sometimes people don't have it in themselves to do what it takes to move forward and go after their dreams. And it just makes them feel better to see somebody else in the same position. No sé si realmente a la gente le gusta que tú, que tú fracases, pero ellos mismos se van a ver en tus fracasos, este, eh, a ellos mismos en realidad, y eso les va a hacer sentir confortables, pero realmente no, no te juntes con gente que tiene esa actitud tóxica contigo. Yeah, not everyone's going to like you. Not everyone's going to want to be your friend. And that's okay. We're not here to impress others. Eh, no todos van a querer, van a gustar, van a, vas a gustarles, no todos van a querer ser tus amigos, está bien, no estás aquí para contentar a todos. Does, that sense to everybody? ¿Les parece que lo que estoy diciendo es correcto? ¿Les parece bien? Correcto. Every, uh, there is one already open. open. Awesome. Ajá. It's correct. Yeah, they're, they're writing. Están diciendo que correcto. Están de acuerdo. Pueden escribir en el chat si ustedes desean. Yeah. They're saying it's correct. Yeah, I mean, listen, um, you want to be happy in life. You want to be content. You want to be satisfied. Stop trying to make others happy, content, and satisfied you have to start with, with yourself. It's the only way you can achieve, achieve your goals. ¿Quieres estar contento en tu vida? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar este, satisfecho? Comienza a hacer a ser satisfecho o a ser feliz a otras personas y verás cómo tú también comienzas a ser muy feliz. So I'm going to encourage everybody to do a little project tonight, if you don't mind. And maybe they can follow up with you and um, you can help them go over it. Ok, les voy, a, les voy a animar a hacer un proyecto a todos ustedes y vamos a pedirle a Boris para que de repente nos haga llegar las noticias de lo que ustedes van a lograr. I want everybody tonight, not tomorrow, not the day after, okay, I'm an action person, to write down the five things, top things that they wish to accomplish eh, by the end of this year. Vamos a, les voy a pedir ahora mismo, en este mismo momento, que escriban en el chat cinco cosas que a ti te gustaría lograr en este, al final de este año. Quiero que lo hagas ahora. Soy una persona de acción. Exactly. And in that list, first take a look at what has been keeping you from doing these things. I don't believe in like New Year's resolutions. You know, the new year comes and everybody makes all these promises about what they're going to do for the year. They're going to lose weight. They're going to get a new job. I, I, I don't believe in New Year's resolutions. I believe in daily resolutions. Es importante que tú pongas allí Eh, cosas importantes, no esas resoluciones que normalmente se hacen al comienzo del año, cuando termina el año dicen voy a bajar de peso, voy a hacer tal cosa, no, esas cosas no, a mí me gusta que tú tomes decisiones diariamente que te puedan ayudar a lograr tus objetivos. And when you're making this list, before you figure out how you're going to do it, you have to kind of figure out why it hasn't already been done. Ok, eh, es importante que cuando pongas esa lista, no te preguntes este, cómo lo vas a lograr, sino pregúntate por qué aún no lo has logrado. You, you need to come like face to face with your enemy. And maybe you're the one keeping you from doing something, or maybe it's uh, a spouse or a friend that's been talking you out of it. You need to kind of pinpoint what it is that's been keeping you from doing this thing and then first get rid of that because if you don't get rid of what's keeping you from doing something it's just going to keep coming back te voy a decir algo, tú tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que encontrarte con tu propio enemigo, de repente tu enemigo, tienes que estar cara a cara con tu enemigo, de repente tú mismo eres tu enemigo que no te has dejado lograr tus objetivos, de repente tu esposa, de repente un amigo, de repente tu hermano, un familiar, no puedes estar tú en medio de una situación eso constantemente sin lograr los objetivos que tú quieres. Es importante que después de poner esas cinco cosas, hagas un plan para ver cómo lograr esas, esas cinco cosas. Like whenever somebody comes to me about a vision, this, always ask them, well, why haven't you done it already? Eh, siempre que una persona viene a preguntarme acerca de la visión que tiene y contarme las cosas que dice, yo le pregunto siempre, ¿por qué aún no has logrado eso? and or, you know maybe they work long hours or they have kids or they think they don't have enough money to start. De repente ellos te dicen que trabajan muchas horas, tienen muchos niños, no han tenido tiempo para comenzar. Excuses. Eh, son excusas. All, all, all excuses. Son solamente excusas. If you know how to make money, you'll always know how to make money. You, there, there's this, I know there's a saying that says, you know, you need money to make money. It's nonsense. you don't need money to make money. Not that it couldn't help. Ella dice, no, necesitas, no, it. no necesitas dinero para hacer dinero, así que eso es, una, eso es una excusa, eso es una falsedad. Tú no necesitas dinero para hacer dinero. I don't have time. Yo no tengo tiempo. how much more time do you need? We eh, have 24 hours in a day. <laughs> ¿Cuánto tiempo más necesitas? Tienes 24 horas al día. Hours. No, ¿Cuántas horas más necesitas? No tienes más. You don't get any more hours. No tienes más, más horas que 24. So does that mean you sleep less? Yeah. Does that mean you sleep less? You don't go to the movies? I have uh, uh somebody that uh, I, I won't mention who it is, but you uh, never had time to do anything. I don't have time. I don't have time. But I call them on a Sunday and they're watching football. Muchas veces tú dices It's no tienes priorities, tiempo. guys. It's not about time. Muchas veces dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero te pregunto, ¿no tienes tiempo? ¿Por qué? ¿Porque estás viendo películas o de repente estás haciendo otras cosas? Si eh, querer lograr tus objetivos te hace dejar cosas, es importante que tú sepas que hay que sacrificar algunas cosas. Tengo un amigo que le llamo y es, él dice que no tiene tiempo, pero cuando yo lo llamo está mirando fútbol. Es <laughs> it's about, Es prioridades, prioridades, es importante. And if it's important, just get it just get it done. Si don't tienes make algo excuses, importante, don't let people sit in your way and don't Si, si, perdón, yeah, si, si tienes algo importante, way, don't make excuses and don't, alrededor, deja a esa gente y ponte a hacer lo que tienes que hacer. I'm sorry, I was interviewing, interviewing you. Go ahead. No, no, no, it's cool. I'm gonna I'm gonna give you guys, you know, just a, a quick story to kind of end my my my thought process and again this you know presets me way back when you know i was i was a kid but you know i, I got picked on as well just like regular kids do or whatever but i kind of grew up in a household where i was taught that you know you have to have confidence no matter what you do and i'm extremely blessed and grateful for that because it's it's something that i wish everybody grew up with Este, es importante que sepan ustedes que yo cuando hablo de estas cosas me hace volver a, a mi tiempo atrás y comienzo a recordar un poco algunas cosas en qué lugar yo he, cre he, crecido y tuve que pasar por situaciones que quizás muchos de ustedes no saben que yo les voy a contar para terminar mi conferencia esta, esta noche. Like I was short for my age and I was in um, advanced classes and I, I, played the violin, which was not a cool instrument to play back then. It's cool now, but back then you're carrying around this big instrument case and you just look like a dork walking around the hallways of the school. yo, target Yo tenía este menos tamaño para mi edad, pero tocaba violín y tenía que irme a la escuela y no era nada bonito caminar con un tremendo violín a la escuela cargando en mi espalda. Yo era un punto clave para que la gente se burlara de mí. and understand, I'm not advocating violence at all. No okay, but these girls were like threatening to kick my butt. <laughs> okay. En realidad no estaba preparada para aprender violín, pero la gente estaba constantemente molestándome. And guys, I promise you when I, when, when I tell you, I've never gotten into a physical fight in my entire life. Yo nunca he peleado. But I've gotten out of a lot of them. En toda mi vida, y a pesar de que ellos me han, me han, han tratado de hacerlo. but I've gotten out of a lot of them just acting bigger. I threw my violin down the floor. I puffed up my chest. I got in her face and I told her, I'm going to kick your butt after school. So I better not find you. I was shaking. I couldn't even get the words out. But guess what? She apologized to me later. Normalmente, <laughs> normalmente yo nunca he peleado con nadie, pero cuando alguien se venía a querer golpearme, yo me sacaba la camiseta, me levantaba y le decía, te voy a golpear la cabeza. ¿Y qué cosa crees que hacía la gente? Después me pedían disculpas. but you know what i don't know what i would have done had she actually confronted me but the the point is a lot of these fears we build up are are fake confrontations normalmente don't fear what may happen fear what's not going to happen if you don't take the chance normalmente si tú permites que esos miedos comiencen a, a crecer en ti este te van a afectar en la vida si tú tienes ahora una situación similar no le des lugar al miedo I see a lot of great people uh, posting some great things that they want to accomplish this year. The only thing I can just tell you to do is go out and do it. And if you don't know how to do it, ask somebody. Find resources, find people who can help give you advice on how to get it done and just do it. Yo conozco muchísima gente que publica cosas interesantes que ellos quieren hacer. Si tú haces lo mismo, no hagas lo que hacen los demás. Hazlo ya. Sal toma el, el, instrumento que te necesitas, asóciate con alguien, pero hazlo, no te quedes allí deseando sin hacer las cosas. All right, so that's my two cents for the night. Thank you, um, Cynthia. Ese es mi, again, Boris, mi charla por uh, esta noche. Me. <laughs> Good. Cynthia, you know, we love you. We are following you because you're a good person, a good professional and good leader. That's why we are here. Le estoy diciendo a Cynthia que nosotros that. la queremos mucho y que la admiramos porque es una gran persona, una gran líder. Thank you, Cynthia, for being with us. This is going to be continuing every Wednesday. Thank you. Gonna, I'm going to tell you now, probably you know already, if you have secrets between husband Next and wife. Week. Eddie is going to be with us I'd next like Wednesday. Yes. I did hear that. He has some amazing advice also. Good. Yeah, he's uh he started much younger than me, so he he's got a lot of good advice to give, and I'm excited he's going to be joining you guys next week. Guys, have an amazing uh, weekend, week, minute, night, and uh, talk to you guys real soon. Gracias, Cintia. Se está diciendo que ella eh, sabe que vamos a estar con su esposo el próximo miércoles. Él va a continuar con nosotros. El próximo miércoles tendremos a Eddie con nosotros. Así que eh, nos desea lo mejor, nos desea bien, ella tiene una reunión en este momento y por eso tuvo que irse. Así que amigos, en realidad este, esta conferencia se hizo con el propósito de iniciar una serie de conferencias para cada uno de ustedes todos los miércoles. Siempre tenemos charlas de presentación de negocios, pero nunca hemos tenido de manera permanente o algo así como una actividad que nos permita un poco conocer aquellos puntos que nos van a llevar a tomar buenas decisiones para poder hacer negocios. Gracias a Dios, algunos de nosotros hace mucho tiempo atrás alguien nos animó, nos dio fuerza para poder continuar en un proyecto nuevo. Yo tengo ahí algunas palabras que quisiera mostrárselos a ustedes y todavía queremos ocupar los próximos 10 minutos que nos faltan para poder este, mostrarles a ustedes algunas cosas importantes en la vida. Creo que cada uno de nosotros tiene una oportunidad en la vida para hacer. Tú eres la clave de todo, nos dijo Cintia esta noche. Es importante que tú sepas que tú eres la clave de todo lo que tú quieres. El hombre o la mujer que sabe quién es puede superar cualquier adversidad. Muchas veces lo negativo copa nuestra mente y nosotros mismos no sabemos cómo salir de la adversidad. Y la razón es muy sencilla, que muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos y hay que comenzar a pensar sufrir muchas veces nos hace crecer. La pregunta es, no siempre la adversidad nos fortalece. ¿De qué depende? De la personalidad previa que tú tengas de ti mismo, de, tu persona. Es importante que sepas eh, lo, que, lo que puedes hacer con aquello que te ha sucedido. Si hay alguna cosa que te ha atacado, te ha golpeado y te ha producido miedo, este es el momento para que tú puedas tomar acción. Dale una mirada optimista a la crisis, porque eso te va a permitir que la crisis sea un impulso para lograr cosas nuevas y el éxito se potencializará eh, en función de lo que tú sabes de ti. Es importante saber que el éxito lo único que hace es potencializar lo que tú sabes que eres. Mucho cuidado con aquel que dice, no, este cuando ocupó el puesto cambió. No, lo que hace el éxito es potencializar lo que tú ya eras. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Tres cosas importantes para poder eh, tomar decisiones y salir adelante en momentos de dificultad como la que estamos pasando. Enmendar, entender, evitar. Pero es importante el concepto de evitar, que tenemos que tener mucho cuidado con él, porque las personas generalmente que atraviesan crisis exitosamente utilizan una combinación de las dos primeras estrategias de enmendar y entender para poder recién evitar. No hay que evitar por evitar. Hay que tratar de conocer por qué tengo que evitar. Tienes que tener un concepto importante de que tú eres más fuerte de lo que tú crees que eres. Nosotros emergemos fortalecidos cuando tenemos una actitud positiva, optimista, cuando buscamos un acto proactivo, buscando soluciones a los problemas y dándole una mirada nueva a las cosas. A veces somos nos quedamos en lo que hemos vivido antes y eso nos hace perder un poco el objetivo. Necesitamos establecer vínculos. Eh, Cintia nos dijo hoy, esos vínculos tienen que ser valiosos porque hay personas conocidas o desconocidas que en otros momentos parecían distantes, en estos momentos de crisis o de decisiones, son de ayuda y nos ayudan a tener cierto consuelo si hemos pasado por una crisis para recomenzar de nuevo. Es importante valorar eso. También es importante reenfocar tus prioridades. Hoy Cintia nos ha dicho que tú tienes que poner tus prioridades de tal modo que puedas tú enfocarte en ellos. Y una cosa muy bonita que nos ha dicho es que no solamente los, los pongas como tu lista, sino que te pongas a actuar. Eso es clave para poder lograr cosas en la vida. Abre una ventana al cambio. No te olvides que las situaciones traumáticas que nos pasan en el día a día nos van a abrir oportunidades. En el momento en el cual un pescador pesca más peces es cuando el río está revuelto. Abre tu ventana al cambio, no te resistas y vas a darte cuenta que las cosas comienzan a mostrarse con gran oportunidad. También Cintia nos mencionó el día de hoy que ella es una mujer espiritual. Y si Dios es tu padre, no hay nada que luche contra ti. Si tú decides algo, Él va a ir contigo. Y si te equivocas, Él te va a ayudar también a reestructurar aquello que tú necesitas reestructurar. Si tú no crees en Dios, no importa, pero crees en un ser supremo. Y lo más importante es que tú hagas las cosas que necesitas hacer, porque cuando tú lo tienes en tu mente, te enfocas a pesar de las situaciones difíciles y tomas decisiones, comenzarás a ver grandes resultados. Creo que este